Una herramienta que no es ni sencilla, ni personal, y mucho menos justa, no puede utilizarse como baremo para determinar las personas que tienen que abandonar el banco en el marco del expediente de regulación de empleo que ha presentado eh, y que se está negociando en estas fechas. Nos estamos refiriendo a la evaluación del desempeño. Eh, la evaluación del desempeño del 2018 está trufada de incidencias, irregularidades y de determinados problemas que la hacen inviable como herramienta para determinar las personas que puedan o no tener que salir del banco. Colectivos como el de los técnicos comerciales del Popular que tienen un tratamiento diferente al de los atención al cliente en Banco Santander, o las personas en situación de baja, de excedencia, de reducción de jornada, o que están trabajando en otras oficinas distintas de las suyas porque están en el proyecto 2x1 o en el proceso de integración, no pueden ser evaluadas de manera adecuada y de manera justa para poder determinar eh, quiénes tienen que abandonar el banco, quiénes no lo tienen. Comisiones Obreras ya denunció el pasado martes 28 en la mesa esta situación y vamos a seguir trabajando para que este eh, factor no sea un elemento determinante a la hora de eh, elegir las personas que abandonan el banco.